住在这个老房子里有一年了，这个厅里平时特别安静，没有什么吵吵闹闹的，车也很少，邻居们都很好。这个是我们对面的豆腐店，他们家晚上特吵，但是我无所谓，我睡觉特别死。每周一呢，还有一个老奶奶开着车来卖一些新鲜的蔬菜，特别便宜。我这边的契约是两年，也就是说两年以后可能不跟我续了，但是呢，我还是挺喜欢的。如果他跟我续的话，我继续住。 不跟我去也挺好的，我再找一个更好玩的地方。